qisqaroq qilamiz suhbatimizni faqat buni eshitib biz buni bir jon qulog'imiz bilan tinglab qalbimizda bir buni his qilib hayoti dunyoga bir tatbiq qiladigan amallar aytilib qolsa uni albatta qilish kerak hozir qayerga borsak qoraga maza qildikdan boshqa narsa yo'q maza qildik deyapti maza qilmayotganlar ham bor ehsondan chiqyapmiz qoraka aka rahmat umri bo'lsin maza qil deysa yetmishdan oshgan yoshi zo'rg'a yurib chiqib ketyapti e tovba qildim bular quruq gapdan ham maza qilaverar ekanda deb ketyapti xudo asrasin mana bunaqa odamlar ham yo'q emas oramizda azizlar alloh subhanahu va taolo biz bandalarini azizu mukarram qilib bizlarni iymon ahlidan qildi islom ahlidan qildi vaholanki bu iymon uchun birortamiz bir manzilni tashlab ikkinchi bir manzilga borgan emasmiz sahobiylar kelishgan u qaysi arabistonni narigi chekkalardan kelib madinaga kelib makkaga kelib islom iymonni o'rganish uchun kelishgan qaysi birimiz iymon uchun bir shahardan ikkinchi shaharga borib harakat qildik qaysi birimiz shariatimizni o'rganishlik uchun xotin bola chaqani tashlab o'sha bir islomni o'rganib kelaman deb borib o'rgandik yo o'rganyapmiz alhamdulillah bizni otalarimiz bizni onalarimiz musulmon edi musulmonchilikka ular bu sharoitda yashamasa ham go'zal amal qilishgan edi shariatimizni har bir kichkina amallariga ham e'tiborlik edi ular ahli ilmlarni so'zidan bahra olar edi ular hayotga amal qilar edi ozgina rivoyatni ham ular ishonar edi hozirgi kunda insonlar oyatga ishonmayapti hadisga ishonmayapti alloh subhanahu va taolo bu shariati islomiyani kimga berdi ne'mat qilib al yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina ey habibim muhtaram janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man bugunlik kunda diningizni kamoliga yetkazdim deyapti din eng yuqoriga cho'qqiga chiqqan payt janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlik paytlarida edi yigirma uch yil payg'ambar bo'ldilar yigirma uch yil ichida bir million ikki yuz mingdan oshiq hadis aytdilar va bu hadislari o'zi qisqagina matn bo'lsa ham ma'no jihatidan ulkan ma'nolarga ega bo'lgan va qiyomat davrigacha keladigan insonlarni hidoyatiga sabab bo'ladigan so'zlarni aytib ketganlar Mana shu hadislardan birlari Inna lil islami su'an va manoran kamanori tariq dedilar. Yo'lga yo'l belgilari qo'yilganini singari islomni ham o'zini va belgi alomatlari bor deganlar. Qarang. Yo'l qoidalari bizni yurtimizda qachon yo'lga qo'yilgan? 33-yil qahatchilik paytlarida yo'l belgilari bormidi? 40 yillari yo'l belgilari bormidi? 70 tezlik, 50 tezlik, stop, razvorot degan splashnoy polosa bormidi? Yo'q ediyu yu Qancha bo'ldi bu yo'l qoidalarini kiritilinganiga? Hech qancha bo'lgani yo'q. Buni hatto eslaydigan otalarimiz bor hozir mana shu yerda. Qachon bu qoidalar yo'lga kiritilinganiga? 1440 yil nariyog'ida janob payg'ambarimiz aynan bizlar yashab turgan davrni Xudoy taolo u kishiga xabarini berib, islom yo'lga yo'l belgilari qo'yilganni singari islomni ham o'zini belgi va alomatlari bor deyapti yo'lga chiqqan inson o'zi va o'sha mashinasiga o'tqizgan passajirlari bilan ketayotganda rulda o'tirgan inson yo'l qoidasiga to'la to'qish rioya qilsa radarga tushmaydi radarga tushmagandan keyin jarima to'lamaydi yo'lda hammani behalovat qiladigan holatlarni qilmaydi hozir oramizdan o'tib mana undaqasidan qilib siqib ketayotganlar boru u holatga hech qachon u inson yo'l qo'ymaydi u xatoni qilmaydi hammani asabini buzmaydi qizil yonib turib ko'zini lo'q qilib o'tib ketayotganlar bor ortada bir oltita passajir otib olganda damaschilar ochkini taqib olgan qop qorada ko'zini lo'q qilib o'tib ketyapti shu holatlar bo'lmaydi agar yo'l qoidasiga rioya qilinsa yoki shunga o'xshash narsalar o'sha yo'l qoidasiga rioya qilgan inson o'zi mingan mashinasi mashinasida o'tirgan passajirlarni manzil makoniga erkin emin salomat yetkazishligi kafolat qilinganidek islomni qoidalariga islomni belgilariga rioya qilgan inson o'zini va orqasida turgan ahli ayol farzandlarini mana shu siroti mustaqimda sog' salomat jannatni eshigiga olib borishlikka kafolat bor azizlar hozir biz bir savol qilib so'rasak yuz foiz javob beraman bir xil javob chiqadi musulmonmisiz desa hamma nima deydi alhamdulillah musulmonman deydi sal xabardor bo'lgan o'sha yoshligida bobolardan eshitgani alhamdulillahni qo'shib gapiradi lekin ko'pchilik ha mana musulmonman deydi ho'p musulmon bo'lsak nima uchun bugungi bomdod namozini o'qimadik bir yarim soat ikki soat oldingi bomdodni nima uchun o'qimadik musulmon bo'lsak o'rinli savolmi o'rinli e'tirozmi nima uchun o'qimadik musulmon bo'lsak 2019 yilni ro'zasini tutmaganlar bor shunchaki tutmaganlar bor buni ham musulmon deymizmi zakotga qodir bo'la turib bermaganlar bor buni ham musulmon deymizmi mana qurbon hayitiga necha kun bo'ldi o'tganiga zo'r zo'r mashinalarda boryaptida o'sha qo'y sotadigan joylarga qo'yni so'ydirib go'shtini taroziga qo'ydirib go'shtiga pul to'lab go'sht sotib olganlar bor u qurbonlik qildim deb yuribdi o'zini aldab bu qurbonlik bunaqa qilinmaydi bu qurbonlik o'rniga o'tmaydi shu ham musulmonmi ota onasini qariyalar uyiga olib borib qo'ygan millatdoshlarimiz bor buni ham musulmon deymizmi o'zbek ayollari ko'rgan hoji akam aytyaptilar hindistonga jiyanlarini operatsiyaga olib borib keldilar astag'firulloh qora aka tag'in ham yer yutmayapti bizlarni deb gapiryapti ko'zida yosh bilan gapiryapti o'zbek ayollari hindlarga erga tegyapti deydi pul uchun qachon bo'lgan bu narsa o'sha 33 yil qahatchilikda onalarimiz ey dadasi boqolmasangiz nima qilasiz mani olib mani umrimni xazon qilib demagan o'z hatto oilasi bola chaqasini boqish yoqda tursin u bechora otalarimiz o'zini qornini to'yg'izolmagan bir burda non topsa o'zi yemasdan bolasiga olib kelgan o'sha paytda ham onalarimiz o'sha hindlarga erga tegmagan oilani tashlab ketmagan bularni ham musulmon deymizmi o'g'il ko'ramiz to'ylarini ko'raylik deb niyat qilamiz qiz ko'ramiz nikohingni ko'ray deb niyat qilamiz lekin ayni o'sha yigirma yil intiqlik bilan kutilgan to'ylarimizni kunida xudo harom qilgan narsalar bilan mehmon qilib to'y to'yday bo'lsin deb olloh harom qilgan narsalarni qanchasini xalqqa ichirib mehmonlarga ichirib eng duolar ijobat bo'ladigan farzandimizni taqdirida bir marta hayotda ro'y beradigan shu ulug' bir to'y kunini Allohni la'nati yog'adigan, Allohni g'azabi yonadigan kunlarga aylantiryapmiz. Yana qo'lga olamizda qani oldik. Baxtli bo'lsin, serfarzand, serdavlat qo'sha qarisin. Mana shu kasofat ushlab turilgan duo qilinganligi uchun hozirgi turmush qurayotgan yoshlar 1 oy, 1.5 oy, 2 oy, 3 oyga zo'rg'a yetyapti. Namanganda bo'ldik, ustozimiz aytyaptilar ro'zadan oldin. Namangan viloyatida turmush qurib 1 yilga hali yetmasdan 690 ta oila ajrab bo'ldi, deyapti. Bu suddan ajraganlari, hali sudga yetmaganlari qancha? Mana shulardan 120 tasi befarzandlik sababidan deyapti. Endi befarzandlik deganda Alloh taolo birovga 1 oyda bersa, birovga 2 oyda beradi. birovga yarim yilda beradi birovga bir yilda beradi birovga o'n yilda beradi kutayotganlar bor yaxshi umid bilan o'sha farzandga otalik onalik qilayotganlar bor o'n yilda o'n ikki yilda bo'lsa ham mana kechqurun samarqandda edik bir yigit duo qiling yetti yil kutdim farzandimni mana ikki oydan keyin tug'iladi eson omon bag'rimga bosay deb ko'z yoshi bilan duolaydi shularni sabri qanaqa bu uch oyda homilador bo'lmasa nima endi puf sassiq deb tashlab yuborish kerakmi haydab chiqarish kerakmi uydan yoyinki kelinimiz ketma ketin qiz tug'ayotgan bo'lsa u kelinimizni aybimi ataylab qaynanani asabiga tegishlik uchun shu ishni qilyaptimi Ha, xudo bersa qiz bersa nima qilsin qo'lidan nima keladi nechun o'g'lim yo'q deb bo'larsan g'amgin birodar allohga shukurlar qilgin shuni ham bermasa nima qilarding haqiqiy kulfatni shunda ko'rarding deb turibdilar bu yerda. ko'rdikku hayoti dunyoda qora aka farzand bersa farzandim o'lik tug'ilsa ham mayli deyayotganlari bor farzandim tug'ilib o'lsa ham mayli deyotganlari bor farzandim nogiron tug'ilsa ham mayli deb rozi bo'lib turganlari bor nimaga yetti yil sakkiz yil befarzandlik ko'cha ko'ydagi oshna og'aynini malomati qo'shni quda andalarni malomati suyakdan o'tib ketgan hatto o'lik farzand tug'ilishga ham rozi bo'lib turibdi shundan ham bola tug'ildiku degan gap bo'lib yuzim yorug' bo'lsa bo'ldi debdi a xudoy taolo ikkita uchta ketidan qiz berayotgan bo'lsa nima endi qaynana bu qizni pufsassiq qilib haydash kerakmi shu qaynanani musulmon deb bilasizmi oilaviy mojaroga bordik nima mojaro desak endi 5 yil 6 yillik o'sha muammo janjal oxiri taqalib kelgan qaynana aytyapti qo'lini bigiz qilyaptida ey o'g'il deyapti ey bola deyapti mana buningni yo'qot qurit deyapti uningni qurit deyapti mani ko'zim ko'rmasin buni tezda talog'ini qilasan uch talog'ini berasan oldimda deyapti man aytyapman kuyovga nima gap nima muammo nima xotining xiyonat qildimi o'g'irlik qildimi nima jinoyat qildi nima gap desam kambag'al oilani qizi aybi shu deyapti qolgan hech qayerida aybi yo'q xizmati butun samimiyati hurmati joyida nima kambag'alni qizi bo'lsa odam emasmi u boylarni qizini ko'ryapmizu nimalar qilib tashlayapti qanaqa qorishtirib tashlayapti bulg'ab tashlayapti rasvosini chiqarib tashlayapti hamma yog'i oyoq osti qilib nima ular osmondan tushgani kambag'alni qizi yer ostidan chiqqanmi u odam emasmi bu ey bola deyapti gapni ko'paytirmagin ona rozi xudo rozi degan jannat onalar oyoq ostida deganda bir mahal hadisga qarab ketyapti man aytdim to'xtang dedim bu gapni sizga kim aytdi bu jannat onalar oyog'i ostida degan gapni kim aytdi sizga desam hadisni o'qidim deydi hadisda o'qigan bo'lsangiz hadisni to'g'ri o'qishni o'rganib oling oldin al jannatu tahta aqdamu ummahatukum deganlar hum demaganlar kum deganlar mana qora o'tiribdi sahobiylarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannat sizlarni tuqqan onangizni oyog'i ostida deganlar onalarni demaganlar nima uchun onalarni deyilmaydi boyagi aytganday hindga tekkan o'zbek ayoli bola tug'sa ona bo'ladimi jannat shuni tagidami endi eriga xiyonat qilayotgan, bugun erini qo'lidan tuz yeb, non yeb, sizga tegib nima ko'rdim? Sizdagi lapashang inson bormikin dunyoda? deb gap qaytarayotgan, erini san deb so'kayotgan ayollarni tagidami jannat? harom yo'llar bilan zino yo'llar bilan homilador bo'lib olib bolasini tug'ib tug'ruqxonada voz kechib ketayotgan podyezdga tashlab ketayotgan axlatga tashlab ketayotganlarni tagidami jannat bunaqalarni tagiga jannat munosib emas odamlar namoz o'qiysizmi desam namoz o'qimayman deydi siz jannat onalar oyog'i ostida deyapsiz ikkita navarangiz bilan qiziz kelinni haydayapsiz o'g'lingizni baxtsiz qilyapsiz siz o'ziz insofan o'zizga savol beringchi jannat mani oyog'im ostida deb o'ylaysizmi shu gapga o'ziz ishonasizmi o'zizni ishontira olasizmi boshini egib o'tiribdi kelinga aytyapman qizim bor ket dedim nima kerak tanam besh yil chidabsan shu g'urbatga mana shu malomatga san usan san busan sani otang u sani onang bu degan malomatga besh yil bor ket dedim man senga hozir bitta qog'ozga duo yozib beraman o'sha duoni tahorat qilib namoz o'qib joy namozing ustida o'qiysan mana yangi yilga 10 kun qoldi xudo xohlasa qaynanang yangi yilni do'zaxda kutib oladi xudo xohlasa javob beraman shu gapimga desam voy bolam mani kechiring mani ahmoq qaynanasi kechiring deb qo'rqmas ekansan dedim mana unda qilib ayollarimiz o'zini aldayyaptida jannat mani oyog'im ostida deb farzandini namoz o'qiyotgan bolaga qarang odamlar o'g'lini namoz o'qitolmay yotibdi namoz o'qiyotgan farzandga ota bilan ona agar bu namozni tark qilmasang biz sandan rozi emasmiz deyapti bergan sutimga rozi emasman deyapti mani so'rayapti yig'lab nima qilay qora aka ota onam norozi bo'lyapti rozi emasman deyapti nima qilay janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berib qo'yganlar bu bundoq muammoga yo'liqqan insonlarga ollohga osiy bo'ladigan ishlarda maxluq kim bo'lishidan qat'iy nazar itoat qilinmaydi deganlar garchi u otami onami hatto oq qildim agar namozingni tark qilmasang oq qilaman degan gap bir tiyinga qimmat agar san qo'ymasang xotiningni man qo'yaman deyaptimi qaynona sariqchaqaga arzimaydi bu gap hech qanaqa e'tiborga olinmaydi birodarlar shariatda har bir gapni o'zini aytadigan egasi bor va aytadigan joyi bor birodarlar ko'p aytyapman yaqinda mana jizzaxga bordik boyagi hoji akamiz o'ttiz yetti yoshli jiyani jigari yuz foiz qurib qolgan manga rasmini ko'rsatdi jigarni astag'firulloh xudo asrasin bordik uchta o'g'illari man beraman deb uchta yigit otaga man beraman jigarimni manikini olinglar deb otasiga shunaqa fidoyilik qilib haligi himmat qilyapti birortasiniki bir o'n ikki kun analizlardan keyin to'g'ri kelmabdi otaga jigari to'g'ri kelmagan shu o'ttiz yetti yashar yigitni ayoli jigarini oltmish foizini beribdi kelinimni xudo salomat qilsin umri otasiga rahmat shundoq qizni tarbiyalagan deb aytyapti bunaqa ayollar bormi hozir nikohimizdagi ayollar shunaqa himmatmi hozir mana oshdan boringda xotin bugun domla shunaqa dedilar o'ttiz yetti yashar yigitga ayol oltmish foizini jigarini beribdi nobodo xudo asrasinu man ham shu dardga chalinib qolsam shu baloga o'lib qolsam san jigaringni berarmiding deb bir so'rab ko'ring imtihon tariqasida so'rab ko'ring dadasi oshda aroq qo'ydimi deydi ichib oldizmi erta bilandan deydi qayerdan oldingiz bu gapni qanaqa gap bu deydi e bermaydi mana man degani bermaydi hayotda ko'rib yuribmizu bugun arzimagan matoni olib berolmaganligi uchun erini loyga qorib tashlayotgan botqoqqa qorib tashlayotgan ayol jigarini beradimi hech qachon bermaydi bunaqa ayollar milliondan bitta bo'ladi nima demoqchiman sizni bizlarni o'stirayotgan dunyoga keltirgan tarbiyalab yedirib ichirib kiydirayotgan to'ylarni qilib berayotgan qizimiz xudo asrasin kuyovimiz agar shunaqa dardga chalinsa jigarini berib yuborishga tayyor bo'ladigan qizlarni berib tarbiyalaylik maydonga chiqaraylik otalarimiz onalarimiz xuddi mana shunaqa qimmat yashashgan shohimardonda ko'rdim yigirma sakkiz yashar yigitga pochkasini berdi ayoli farg'onada ko'rdim farg'onada ana shu yerda ham pochkasini berdi general uzoqovni jigarini berdi onalarni bir nechtasini ko'rdim pochkasini bergan lekin man onalarnikini man qahramonlik deb bilmayman chunki ona farzandiga jonini beradi pochka nima bo'libdi ona uchun jigar nima bo'libdi jonini berib yuboradi mana shu yerlar ham bir paytlar kimlarni qizi edi o'shalarni ham otasi bor onasi bor lekin ular turmushga chiqayotgan paytda qizim ertaga kuyoving kuyovim ering kasal bo'lib qolsa pochkasi ishdan chiqib qolsa bitta pochkasini berasana deb nasihat qilmagan ular vasiyat qilib bu narsani xayoliga keltirmagan lekin shundoq islomda tarbiya topganki erni baxti uchun erni salomatligi uchun jon fido qiladigan ayollarimiz borki shularni sharofatidan hozir ko'cha ko'yda yarim yalang'och bo'lib ko'cha ko'yda har xil ishlarni qilib yurgan o'zbek ayollarini xudo balolardan asrab turibdi dardlardan yer yutishdan asrab turibdi chunki diyorimizda mana shunaqa ayollarimiz bor qizlarimiz bor kelinlarimiz bor birodarlar bizlarni ham qizimiz shunaqa serhimmat bo'lsin oila uchun er uchun jon fido qiladigan bo'lsin arzimagan kelishmovchilik uchun ajrab uyiga borib olib qaytib kelayotganlar borda bir oy ikki oy uch yil yashab yo bitta ikkita bolali bilan qaytib kelyaptida endi tinchgina o'tirsa mayli otani uyida o'zimni aybim bilan mana o'zimni xatoyim bilan shu oilani shu ahvolga olib kelib qo'ydim oilamni buzib qo'ydim endi shu joyda tinchgina akam topib kelyapti ukam topib kelyapti shuni yeb ichib o'tiray bir baxtimni topgunimcha yo erim bilan yarashgunimcha demasdan ona bilan til biliktirib kechaginda necha yillardan beri tinch yashab kelayotgan akani xotini bilan urushtirib ukani xotini bilan urushtirib rasoy jahon qilib tashlayapti Onalarimiz shuni gapiga ishonyapti-da, shu paytgacha kelini yaxshi edi, shu paytgacha tilloydi, bunaqa kelin yo'q edi, qiz qaytib keldi. Kelin baloga yo'liqyapti. Yo yo'qmi bunaqalar? Ko'rmayapmiz. qayerdan oldingiz bu gaplarni deyingchi men buni har kuni ko'ryapman, birodarlar. Allohning kalomidan tilovat qilib inshaalloh duo qilamiz. ehtiyot bo'laylik xalqimizda bir gap borki haq nazaridan xalq nazaridan qolmagin deb otalarimiz duo hozir ham qiladilar haq nazaridan xalq nazaridan qolmang hazrati chustiyning bir baytlari bor ilmi holu ilmi qol ilmiga mohir bo'lsa ham tengi yo'q sozandayu bemisli shoir bo'lsa ham yer yuzida qanchalar ishlarga qodir bo'lsa ham yuzida oyu quyoshning nuri zohir bo'lsa ham el ichinda qad bukib ta'zim etardan qolmasin ayting ayting yaxshilar hech kim nazardan qolmasin deydilar nazardan qolgan inson ikki dunyoda baxtli bo'lmaydi nazardan qolgan inson ikki dunyoda xor bo'lmasdan qolmaydi birodarlar shuning uchun o'zingni er bilsang o'zgani sher bilgin deydi ta'zim qilib turaylik mana shu dadalarimiz pana pasqam uylarda tug'ilganlar shu dadalarimiz eshiklari mundoq edi usti qamish bilan yopilgan uylarda eshigi mundoq edi eng bo'yi past farzand ham otani oldiga kirayotganda boshimni deb ta'zim bilan kirar edi hozirchi ikki yarim metr eshik qo'yyapmiz na o'g'il na qiz na kelin ta'zim qilmasdan g'o'dday kirib boryaptida ta'zimni o'rganaylik birodarlar ta'zim bizni ikki dunyoda aziz qiladi ta'zim qilgan insonni xudoy taolo tavoziyda bo'lgan insonni darajasini ko'taradi deganlar oydan misol olmaysanmi ta'zim qilib chiqdi kundan kunga to'lishib 14 kunlik kechada zulmat qorong'ulikni yoritib yubordi san ham ta'zimda bo'lgin zulmat qalblarni yoritib yuboradigan nurga aylanib ketasan degan ekanlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu